перископтун иштөө принцибин демонстрациялоо үчүн эки бири бирине бекитилген жалпак күзгүлөрдү колдонобуз перископтун принципиалдуу схемасын карайлы доскага жарык булагын бири биринен горизонталга кырк беш градуста жаткан эки күзгү жана адамдын көзүнүн моделин жайгаштыралы жарык булагын күйгүзөлү биринчи күзгү горизонталдуу нурду вертикалдуу нурга айлантат экинчи күзгү кайра горизонталдуу кылат дал ушул горизонталдуу нур байкоочунун көзүнө тиет сүрөттүн касиеттерин аныктайлы ал үчүн кызыл жарык чыпкаалоо менен жарык нурун бөлөбүз дагы жарык байкоочунун көзүнө айланбай тиерин көрөбүз перископ айланбаган сүрөттү көрүүгө жардам берет